Bei all den neuen MMORPGs, die jetzt rauskommen oder rauskommen werden, wie New World oder Lost Ark oder eventuell auch MMORPGs, die neue DLCs bekommen oder Add-ons wie zum Beispiel Final Fantasy XIV mit Endwalker oder im nächsten Jahr Guild Wars 2 mit End of Dragons, geht so das eine oder andere kleine Indie-MMORPG, in die spiel auch mal gerne unter. Und das wollte ich in diesem Video beleuchten. Es nennt sich Book of Travels. Ich habe einen Early Access Key dafür bekommen für die äh, nullte Season, weil es noch nicht offiziell draußen ist. Und meine Eindrücke, meine ersten Eindrücke gesammelt, die ich jetzt in dem Video präsentieren werde. Nachdem ich Book of Travels startete, fiel mir sofort das cleane und schöne UI auf, das zum Spiel passt. Leider haben manche Buttons am Anfang gar nicht funktioniert oder nur sehr träge im, im Menü und ich konnte auch keinen Server selektieren. Nach circa 15 Minuten erfolglosem Selektieren eines Servers habe ich im Internet dann gelesen, dass die Server down sind aufgrund des hohen Ansturms was auch zu erwarten ist oder zu erwarten war, weil Book of Travels eine, Servergröße von, ähm, ich glaube, maximal 10 Spielern bereithält und der Ansturm auf das Spiel dann doch ein bisschen gewaltiger war, als, ähm, als die begrenzten Server mit ihrer sehr, sehr begrenzten Kapazität dann auch halten konnten. Nichtsdestotrotz hat mir die Menümusik bereits sehr gefallen, denn sie wirkte sehr äh, ruhig gelassen, orientalisch und passte dann auch damit zu dem, zu dem Flair oder dem Ziel des Spiels, worauf ich dann auch später noch eingehen möchte. Ein paar Tage später habe ich das Spiel dann nochmal gestartet und versucht mich einzuloggen und dann ging's auch, die Server liefen und ich konnte mir dann auch einen Charakter erstellen. Im ersten Fenster des Character Creators könnt ihr euch erstmal für einen Archetypen entscheiden, da wird euch angezeigt, welche Presets es gibt und welche Affinitäten und Stärken oder Schwächen sie haben. Die ganzen einzelnen Parameter kann man dann aber noch in den folgenden Fenstern anpassen. Bereits im nächsten Reiter macht sich dann auch ein Fokus des Spiels bemerkbar, und zwar das Roleplay. So könnt ihr eurem Charakter ein eigenes Alter geben, zum Beispiel in meinem Fall 33 oder bei euch dann halt vielleicht 333. Ihr könnt sogar ein eigenes Geschlecht erfinden und ihr könnt eure eigene Backstory komplett individuell selbst abtippen. Eure Background-Story ist aber nicht von jedem einsehbar, sondern nur von Leuten, die einen bestimmten Skill haben, um tiefer in die Persönlichkeit eines anderen Spielers äh, reingucken zu können und denen wird dann auch angezeigt, was ihr dann da geschrieben habt. Des Weiteren wählt ihr für euren Charakter zwei positive Persönlichkeitstraits und einen negativen aus und die beeinflussen, wie euer Charakter sich in der Welt zurechtfindet und wie gut er mit anderen auskommt. Zum Beispiel ist mein Charakter stoisch und das bedeutet, dass er weniger Energie verliert beim, bei schlechtem Wetter. Andere Charaktere verlieren mehr Energie, wenn sie dann bei schlechtem Wetter zum Beispiel sprinten. Neben den Persönlichkeitstraits gibt es auch die Attribute, mit denen euer Charakter startet. Ihr könnt aber nur die Attribute beeinflussen, die zu dem Archetypen eures Charakters passen, also zu dem Typen, den ihr ganz am Anfang gewählt habt. Das steht dann aber auch. Und mit diesen löst ihr dann Rätsel in der Welt oder erledigt gemeinsam Aufgaben, die einem bestimmten Attributwert äh, voraussetzen. Nach ein paar weiteren kosmetischen Einstellungen dürft ihr dann darauf würfeln, mit welchen zufälligen Gegenständen ihr euer Spiel startet und anschließend wählt ihr noch euren Namen für euren Charakter aus. Dabei setzt sich der Name aus dem Vor- und Nachnamen zusammen, der, den ihr anhand einer vorgefertigten Liste aus Namen dann zusammenstellen könnt und ihr könnt nochmal einen eigenen Spitznamen individuell angeben, der aber nur für euch sichtbar ist. Zum Schluss könnt ihr noch entscheiden, in welcher Region ihr startet und dann beginnt das Spiel. The Caravan. Stratos past mountain, swamp and sea. Nach einer kurzen Introsequenz findet ihr euch dann in der Welt wieder und was als erstes ins Auge sticht, ist der handgezeichnete, wunderschöne Artstyle. Die ruhige Gitarrenmusik, die man schon im Hauptmenü gesehen hat, unterstreicht das Spielerlebnis und die Spielphilosophie noch weiter, indem sie eine beruhigende Wirkung hat und auch ein Gefühl der Einsamkeit vermittelt auf euren Reisen von Dorf zu Dorf. Denn genau das ist ja auch der Fall. Ihr reist größtenteils alleine. Die Server sind auch ziemlich klein. Die beherbergen halt nur maximal zehn Spieler momentan. Und es passiert seltener, dass ihr über äh, einen Spieler lauft. Also eure Reise werdet ihr größtenteils alleine unternehmen. Anfangs war ich komplett lost und wusste erstmal nicht, was ich machen sollte, denn es gibt auch kein Tutorial. Ihr fangt direkt an und müsst euch dann in der Welt zurechtfinden. Also bin ich dann erstmal rumgegangen und habe äh, dann irgendwann auch ein Dorf gefunden. Das war das Teehaus in mir und dort habe ich mich dann auch direkt erstmal mit einem NPC angelegt, der euch ein Duell angeboten hat. Relativ früh also habe ich mich dann auch ein bisschen mit dem Kampfsystem befasst und habe auch direkt von dem NPC aufs Maul bekommen. Grundsätzlich funktioniert das Kämpfen so, dass ihr unten rechts bei euren Aktionen eure Battle Stance auslöst und NPCs, die sich dann für ein paar Sekunden in eurem Bereich befinden, also diese gestrichelten roten Linien, die man hier auf dem Bildschirm gesehen hat gerade, mit denen fangt ihr dann auch ein Duell an. Ob man auch gegen mehrere NPCs gleichzeitig kämpfen kann, kann ich nicht beurteilen, denn ich hatte im meinem, in meinem ersten Eindruck immer nur ein Duell und nicht die Chance, gegen mehrere NPCs gleichzeitig zu kämpfen. Vielleicht funktioniert es, dazu kann ich halt noch nichts sagen. Die Schadensberechnung erfolgt relativ straightforward. Man hat einen Force-Wert, der ist also die, die, rote Zahl unter meinem Charakter bzw. unter dem Gegner. Das ist quasi der Angriffswert und dann hat man noch einen Ward-Wert, also der, der Verteidigungswert, das ist die Rüstung. Wenn ihr erfolgreich einen Angriff ausgeführt habt, dann wird eure Zahl von der blauen Zahl des Gegners abgezogen und umgekehrt. Wenn ihr es schafft, die Rüstung eures Gegners auf 0 zu reduzieren oder sogar mehr mehr Schaden macht, als der Gegner Rüstung hat, dann habt ihr gewonnen. Ob ihr mit eurem nächsten Angriff trefft oder nicht, hängt von einer Wahrscheinlichkeit ab, die durch einen Kreisbalken verkörpert wird. Dieser Kreisbalken lädt sich über die Zeit auf und je höher er ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr trefft. Hier hat man jetzt eine Abwägungsoption. Entweder man wartet und erhöht so die Wahrscheinlichkeit, dass man den Gegner trifft mit seinem nächsten Angriff, aber kassiert dafür auch wahrscheinlicher. Oder man versucht so schnell wie möglich anzugreifen. Dabei ist die Chance dann natürlich zu treffen relativ niedrig und spielt so ein bisschen auf Glück und Risiko. Wie viel Schaden Schaden man macht und wie viel Schaden man aushält, hängt auch natürlich von der Ausrüstung ab, die man gerade trägt. Es gibt schwere Ausrüstung, die einen verlangsamt, die einen ähm, den Stamina-Verbrauch erhöht, aber dafür einem mehr Schutz gewährt im Kampf. Und leichtere Rüstung, die, ähm, die dann einen schneller macht, aber die vielleicht dann nicht so viel Schaden macht oder so. Das ist dann auch so eine Sache, die man dann halt für sich abwägen muss. Zusätzlich dazu kann man sich zum Beispiel an Teestationen äh, Tees brauen und sich dadurch buffen. Die funktionieren dann wie Buff-Food, aber nicht nur auf den Kampf bezogen, sondern auch auf die allgemeine Interaktion mit der Welt, zum Beispiel mehr Stamina zum Sprinten oder so. Dafür gibt es halt sehr viele Teesorten, die einen unterschiedliche Effekte geben. Und darüber hinaus kann man sich auch noch Knoten machen. Knoten sind so eine Art Spells, die man aber vorbereitet. Dafür muss man Materialien sammeln, für die Tees by the way auch. Die Knoten können dann im Kampf eingesetzt werden, aber die können, so wie ich das mitbekommen habe, auch außerhalb des Kampfes eingesetzt werden. Da gibt es halt kampfspezifische Knoten und Knoten Knoten, die halt ebenfalls wie die Tees eure Interaktion in der Welt verändern oder verbessern. Ich habe mal jemanden gesehen, der sich einfach so random in ein Tier verwandelt hat. Ich weiß gar nicht mehr welches. Ich glaube, es war ein Reh. Und der ist dann mit einer unglaublichen Geschwindigkeit davon gesprintet. Also ein Knoten, um eure Fortbewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen, indem ihr euch in ein Tier verwandelt. Das ist auch eine ganz coole Sache. Dafür, dass das Spiel keinen großen Fokus aufs Kampfsystem legt oder aufs Kämpfen allgemein, hat es ein Kampfsystem, das gut genug, gerade so gut genug ausgebaut ist, dass es ähm, nicht zu simpel ist und zu langweilig und bietet genug Fülle, damit man halt ein paar verschiedene Wege gehen kann, ein paar verschiedene Sachen ausprobieren kann. Aber es ist halt auch nicht so mega komplex wie zum Beispiel bei, bei richtigen MMORPGs in einem größeren Maßstab. Ich habe im Vorfeld kein mega komplexes Kampfsystem erwartet, das nach Schema F funktioniert, sondern ähm, wusste schon, was auf mich, ein bisschen was auf mich zukommt. Und dafür ist es eigentlich gut für das, was es halt ist. In Book of Travels gibt es keinen Chat oder sonst irgendeine Möglichkeit, äh, mit Spielern direkt zu kommunizieren, sondern ihr kommuniziert indirekt, was ihr wollt, über eine breite Palette an Emotes. Das Ganze ändert tatsächlich ein bisschen an ein ausgebauteres Journey, was mir sehr gefallen hat. Gruppen werden auch nicht aktiv gebildet, sondern wenn ihr euch eine gewisse Zeit lang in der Nähe von anderen Spielern befindet, dann wird automatisch mit denen eine Gruppe gebildet, außer ihr stellt das aus. Das kann man auch ausstellen. In einer Gruppe könnt ihr dann gemeinsam umherreisen und in der Welt verstreute kleine Challenges meistern, die einen bestimmten Fähigkeitscheck erfordern. Zum Beispiel hatte ich, glaube ich, nur zwei Punkte auf Mechanik oder drei und für manche Sachen brauchst du halt vier Punkte. Da kann dann das andere Gruppenmitglied oder die anderen Gruppenmitglieder mit ihrem Mechanikwert dann das fehlende ausgleichen und so löst ihr die Challenge und kriegt eine kleine Kiste, meistens eine kleine Kiste, wo sich äh, ein bisschen Loot befindet. In diesem Spiel gibt es keine richtigen Dungeons oder Raids oder kompetitive PvE-Inhalte oder sowas dergleichen. Dafür ist es einfach nicht ausgelegt. Es, es spielt sich einfach ganz anders als euer herkömmliches MMORPG nach Schema F. Genauso das Quest-Design. Heutige RPGs oder MMORPGs kommen einfach nicht ohne das Ganze, ohne die ganzen Questmarker und Markierungen aus, die dem Spieler alle möglichen Schritte anzeigen und ihn nicht selber nachdenken lassen. Dementsprechend sind viele Spieler darauf konditioniert, einfach überhaupt nicht mehr aufzupassen oder selber nachzudenken, was eigentlich sehr schade ist. Book of Travels geht wieder zu den Ursprüngen der RPG-Quest-Dialoge zurück, wo die NPCs wichtige Hinweise droppen in einem Dialog und man sich das noch merken oder notieren musste und das nicht auf der Karte angezeigt wird. Genauso ist das hier auch. Man wird dafür belohnt, dass man mit irgendwelchen random NPCs quatscht, zum Beispiel ein paar Erfahrungspunkte oder einen geschenkten Gegenstand. Manche NPCs halten sogar eine Quest für euch bereit, wie zum Beispiel hier Feuer zu sehen. Ich habe einfach random mit irgendwelchen Kindern in einem Dorf gequatscht, in dem ich das erste Mal war, und die wollten, dass ich, dass ich für sie eine Box öffne, die einen bestimmten Fähigkeitscheck an Mechanik erforderte, den ich dann auch sofort hatte, zum Glück. Und ich konnte die Quest dann direkt abschließen und wurde dafür belohnt, dass ich im Grunde mit irgendwelchen random NPCs gequatscht habe. Und das findet ihr halt überall. Das erinnert stark an die Gothic-Spiele, wo man auch keine Questmarker hatte oder nur in den allerseltensten Fällen und sich auf die Beschreibungen der NPCs verlassen musste, um selber das Questziel zu finden. Und das finde find ich halt mega geil. Ich wünsche mir auch, dass die RPGs mehr in diese Richtung zurückgehen. Außerdem kann man Orte auf der Karte mit eigenen Pins und äh, individuellen Notizen versehen, sodass man nicht extra einen Texteditor öffnen muss, sondern man hat schon dieses Quality of Life-Feature in dem Spiel gegeben. das finde ich halt sehr cool. Also im Ganzen ist das Quest-System mega immersiv und ich wünsche mir echt, dass mehr MMORPGs das verfolgen würden. In klassischer RPG-Manier levelt ihr natürlich auch euren Charakter auf. Er kriegt durch fast alle Dinge ein bisschen Erfahrung. Wie schon vorhin angesprochen, auch unter anderem durch Quatschen mit irgendwelchen random NPCs oder vielleicht Lesen von irgendwelchen Ortsschildern. Also für viele Sachen kriegt man einfach einen kleinen Bonus. Und wenn ihr dann Level Up seid, erhöhen sich eure Werte, vor allem eure Knowledge Points. Ihr könnt nur so viele Skills lernen, wie eure Knowledge Points hergeben. Wie gerade auf dem Bild zu sehen, habe ich eine Obergrenze von zwei Knowledge Points und ein Knowledge Point zur Verfügung, weil ich den anderen Knowledge Point schon für einen anderen Skill verwendet habe. Also kann ich jetzt jetzt eigentlich nur ein Skill lernen, der nur maximal einen Knowledge Point kostet. Skills werden dabei nicht permanent gelernt, sondern ihr könnt die quasi anlegen und wieder ablegen und dann kriegt ihr eure Knowledge Points auch wieder zurück. Also die, sind nicht, die werden nicht investiert, dauerhaft investiert, sondern die werden nur temporär investiert. Es ist ein bisschen wie bei Kingdom Hearts mit den Ability Points, falls ihr wisst, was ich meine. Es gibt aber auch noch ein bisschen mehr zu den Skills. Manche aktive Skills können gelevelt werden, wie zum Beispiel Fishing. Das hat, glaube ich, eine Obergrenze von 10 und wird gelevelt, indem ihr halt fischt. Wenn ihr aber den Skill wieder abrüstet, dann wird auch der Fortschritt des Skills wieder auf 0 zurückgesetzt. Und dann müsst ihr wieder von vorne anfangen, wenn ihr den irgendwann wieder ausrüstet. Die gesamte Ökonomie in Book of Travels funktioniert nach dem Tauschhandel. Es gibt keine Ingame-Währung. Das ist auch etwas, woran man sich erstmal ein bisschen gewöhnen muss, aber da ist man dann auch relativ schnell drin. Ihr startet also mit Müll-Items, sucht euch andere Gegenstände in der Welt zurecht und versucht dann mit Hilfe von denen denen euch wertvolle Items zu ertauschen. Und da könnt ihr fast alles kriegen, sei es Ausrüstung, sei es Waffen, sei es Knoten, sei es neue Skills. Neue Skills kann man sich auch dann ertraden. Die Skills sind teilweise sehr teuer und man muss halt auch eine gewisse Zeit darauf hinarbeiten, aber es lohnt sich, weil die dann dauerhaft verfügbar sind. Das Spiel hat ein paar Survival-Light-Elemente. Wenn ihr zum Beispiel eine lange Zeit nichts gegessen habt, wird euer, euer Charakter hungrig und dann habt ihr dementsprechend weniger Stamina zur Verfügung. Oder wenn ihr euch im Regen befindet, werdet ihr nass und habt dann auch weniger Stamina zur Verfügung und sowas halt. Ist es aber nichts, was euren Charakter dann umbringen wird. Ich muss aber nie wieder hungern, denn ich habe relativ früh einen 200 IQ Move gemacht. Ich habe mein Essen und ein bisschen meiner Ausrüstung oder meiner Wertgegenstände gegen den Fishing Skill eingetauscht, weil ich wusste, dass ich mit dem Fischen mir ganz viele Fische angeln kann, die ich dann für einen gewissen Wert wieder gegen teure Items eintauschen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir dann die Fische geholt, teilweise sehr teure Fische habe ich mir dann erangelt und die habe ich dann gegen teure Items getradet und diese Items habe ich dann gesammelt und dann gegen noch teurere Items weiter getradet und so habe ich mir halt letzten Endes mega gute Rüstung gekauft für den Anfang. Außerdem muss ich dann auch nie wieder hungern, weil ich mir an jeder Wasserstelle einen Fisch angeln kann. Es kann sein, dass Fischen vielleicht etwas broken ist und in den kommenden Patches genervt wird, aber momentan kann ich mir fast jedes Item kaufen, indem ich halt ein, zwei Stunden davor ein bisschen fische. Das waren jetzt fast ausschließlich nur positive Dinge. Natürlich hat das Spiel auch negative Dinge oder Sachen, die gefixt werden müssen. Es kann zum Beispiel passieren, dass euer Char sich in irgendeiner Animation schon festgebackt hat und dann durch die Luft schwebt, wie so ein Geist. Manchmal reagieren Sachen überhaupt nicht. Wenn ich zum Beispiel auf ein Schiff aufsteigen möchte, kann es das passieren, dass ich wie wild drauf klicke und versuche, irgendwie auf das Schiff draufzukommen, äh, das Spiel mich aber nicht lässt und das Schiff dann ohne mich abfährt. Bei dieser Schiffsgeschichte ist mir aber noch ein Kritikpunkt deutlich geworden und zwar die Perspektive. Dadurch, dass die Kamera so niedrig am Boden angesiedelt ist und man fast von vorne auf die Sprites drauf guckt, kann es passieren, dass das Pathfinding euren Klick nicht wie gewünscht interpretiert reflektiert. Ich befinde mich in diesem Bild zum Beispiel auf einem Steg hinter diesem Schiff. Wenn ich jetzt versuche, auf das Schiff zu klicken, weil ich zum Beispiel auf das Schiff aufsteigen möchte, dann kann es passieren, dass er denkt, ich möchte mich einfach nur auf dem Steg an eine andere Position bewegen und dann bewegt er sich halt ähm, nach rechts oder nach links auf dem Steg, anstatt auf das Schiff drauf zu gehen. Das ist halt ein paar Mal passiert und es ist friemelig. Auch ist es teilweise nicht wirklich einfach zu erkennen, mit welchen Objekten man interagieren kann oder nicht, bevor man nicht mit der Maus drüber gehabert ist, weil die sich meistens nicht wirklich vom Hintergrund abheben. Und so artet die Interaktion mit dem der Flora und Fauna eigentlich mehr oder weniger in eine Wimmelbildsuche aus, wo ihr mit der Maus versucht, über jedes mögliche Objekt rüber zu havern, um zu gucken, ob es aufleuchtet und ob man damit interagieren kann. Natürlich kann es sein, dass man nach einer gewissen Zeit ein Auge für die Gegenstände entwickelt, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass die sich vielleicht ein bisschen mehr vom Hintergrund abheben würden, sodass man nicht jedes Mal, wenn man in einem neuen Gebiet zum Beispiel ist, wieder vehement mit der Maus über alle möglichen auffälligen Gegenstände rüber rüberhavert, um zu gucken, ob man damit irgendwas machen kann. Eine Sache, die mir noch auffiel, ist die blaue Leitung. Leiste über eurem Charakter beim Fischen. Die ist sinnfrei. Man erwartet, wenn die blaue Leiste sich gefüllt hat, dass dann der Fisch auch anbeißt. Tatsächlich beißt der Fisch aber viel, viel später an, nachdem die blaue Leiste schon voll ist und ähm, das Ganze verschwunden. Das ergibt irgendwie null Sinn. Es wäre hier sehr schön, wenn der Balken und das Anbeißen des Fisches synchron wären. Kommen wir zu meinem Fazit. Book of Travels hat ein interessantes Konzept, welches Wert auf Entschleunigung und Roleplay legt. Es versucht eine authentische Welt zu erschaffen, in dem euer Charakter nicht die treibende Kraft, sondern ein Teil des Ganzen ist und sich anpasst. Dieser Philosophie folgend planen die Entwickler auch Seasons, die die Welt beeinflussen und einmalig sind. Das heißt, sie finden nur einmal statt und nie wieder. So wie in einer echten Welt. Zur Immersion trägt auch das in Dialoge eingebettete Questdesign bei, das euch dafür belohnt, mit NPCs zu reden und wirklich aufzupassen. Die in der Welt verstreuten Teamaufgaben fordern eine gewisse Eigeninitiative zum Finden von Helfern, die einem heutzutage in Form von Dungeon und Partyfindern und allerlei automatisierte Systeme in den meisten MMORPGs abgenommen wird. Zum Endgame kann ich noch nichts sagen, aber basierend auf auf den bisherigen Eindrücken frage ich mich, ob es überhaupt ein Endgame im klassischen Sinne gibt und wie es aussehen mag. Nach den bisherigen Eindrücken kann ich mir nicht vorstellen, auf lange Sicht immer nur fischen oder von einem Ort zum anderen latschen zu wollen. Book of Travels hat mich aber dennoch positiv überrascht und wirkt in seinem entschleunigten Spieldesign so herrlich erfrischend, so entspannend und bodenständig. Es wirkt auf mich wie das Animal Crossing der MMORPGs oder besser gesagt TMORPGs, und könnte definitiv ein schöner Rückzugsort für ausgebrannte MMO-Veteranen oder eingefleischte Rollenspieler im klassischen Sinne darstellen. Es wird vom Entwickler Might and Delight produziert und auch vertrieben und befindet sich gerade in der Early Access, deren Zugang ihr für 25 Euro erhaltet. Die nötigen Links findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mich supporten wollt, dann könnt ihr gerne das Video liken, mich abonnieren und, wenn ihr ganz generös seid, auch auf meiner Patreon-Seite einen kleinen Obolus dalassen. Ich bin Yokai und wir sehen uns beim nächsten Video.